Electroback Afro Tropicalia The New York Yeah Que moreno no beat uh, uh, uh. Caderno de pauta ou bloco de nota Se você tem uma ideia, anota Qual a batida, qual é a nota Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Tem das antigas e o samba de roda Tem as dos tiga e as quinta na moda Escravidão ainda é dívida Sua apropriação que se quita agora Tudo tá na hora e não demora África, América, Europa, cultura brazuca É pura mistura, se o som não casa, desquita, me enrola Mundo lá fora, brilha, nossa, é trilha sonora Catira, bossa, ginga adora Ginga, capoeira, Angola, se o som é de rua, é de pego lá fora Um punch de rima feita na esquina A gente improvisa umas linhas da hora No carnaval da avenida, Rio ou o lugar não importa Eu sou de pira, jogo no som de Salve bloco da ema e samba de prosa Baque caipira e lá de cima o Ambrósio assina e aprova Eletrobaque a letra já chega cantando Eletroback é Se não sabe a letra então chega dançando Eletroback é Se não quer dançar então chega pulando Eletroback é Essa chega Eletroback Concordo com Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Sinfônica, não importa, é música Mistura no som, picape, carrom Alto e bom som com coral ou banda rural Urbana, sagrada, profana Católico, um banda, um grunge, um punk Um groove, um funk Reggae, roots, rap, beat, sample Se é o mesmo corre, corre o mesmo sangue Do monkey beat ao beat do crunk yeah. ah, ah, ah, ah. Hoje o carnaval só termina amanhã Onde ah, ah, é fim de tarde, já é de manhã Cola com bonde, tem espaço na van Com fome de rima de slam Tipo Raymond após o Ramadã Eletrobac, se sabe a letra já chega cantando Eletrobac, se não sabe a letra então chega dançando Eletrobac, se não quer dançar então chega pulando Eletrobac, essa é chega Eletrobac Ah, ah, ah, ah Eletrobac Ah, ah, ah, ah Eletrobac Eletrobac, Eletrobac, é só chegar, Eletrobac.